いつ解くだからほんの気まぐれで望みを叶えるわ期待や希望や夢は必要だもん 意味がなくなってしまうからね楽しんでいるでしょどんな願いを聞かせてくれる に確信してあげるのよさあそこなきな楽へ永遠のらくへ本当あ くらいは我慢してほしいものね生きる意味は見失ってしまうからねえ楽しんでいるでしょどんな願いだろうと聞いてあげるのに つだけ願いを叶えてあげる努力などなくすぐ叶えてあげるからこの私が絶対と確信してあげるのよさあそこなけ深淵永遠の幸せ本当甘酸っぱい響きよね本当 決意は私にとってはもはや定めそして私が与えた保証はあなたにとっても定め 叶えてあげるどんな願いでもそう叶えてあげるからこの私が絶対に確信してあげる